Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning, good morning, good morning Jumpa lagi bersama saya ya Abang Studio Eta yang berada di kota Jakarta Yuk mari kita lihat nih uh, Lalu lintas, lalu lintas di pagi hari Semoga bermanfaat ya Kita mulai nih ya patroli pagi hari ini kita dari Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Beginilah eh, Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ya pagi hari terlihat ya aktivitas-aktivitas baik penjual ataupun pembeli nah, penjual sedang merapihkan barang dagangannya setelah semalam ya dari kemarin sampai <clears throat> pagi ya sampai subuh diguyur hujan kota Jakarta terlihat ya ramai ya ini pasar kebayoran lama ataupun market ya market tradisional dan di depan terdapat juga eh, stasiun stasiun kebayoran lama ya stasiun train stasiun kereta eh udah musim rambutan nah di depan stasiun kebayoran lama jalanannya bekas hujan licin ya akan coba ke arah jalan yang lain ya kalau belok kiri ini ke pejompongan belok kanan ke pondok indah kita lurus ya ke arah Senayan ataupun eh, Pangku Buwono ini jalan keramat ya sahabat-sahabatku ya jalan keramat ya sebelah kanan nih apartemen Pak Gubono Nah ini sebelah ya kita arah lurus ya ke arah Jenderal Sudirman ataupun ke Senayan kalau belok kanan ini ke Mestik ya ataupun ke radio dalam kita akan lurus ya Good morning, good morning, good morning. Ini halte Paku Buwono. ini daerah Jakarta Selatan SMK Negeri 30 Jakarta kalau belok kanan ke Polim sahabat-sahabatku ya Panglima Polim kita akan lurus jalanannya di sini agak bergelombang hati-hati ini kalau langsung belok kiri ini ke Sleepy ke kota ke Senayan kita akan coba ya kita akan coba lurus sahabat-sahabatku Ya, good morning, good morning Al, good morning Miss Sister. Iya, grandmother beautiful. Ya, brother, uncle ya. Terdapat juga sini ada sebelah kiri ya kopi Starbucks ya buat sahabat-sahabatku uh, thank you thank you thank you welcome welcome to channel studio itu di depannya terdapat ya jalan besar ini jalan Jenderal Sudirman Nah, di sini banyak perkantoran-perkantoran uh, eh, pusat pemerintahan sahabat-sahabatku. Inilah eh, Jaka Jakarta. Iya. Jalan Jenderal Sudirman ya dari arah Blok M sahabat-sahabatku. Welcome, welcome, welcome, welcome to channel Studio Toy, welcome to Jakarta. I like Jakarta. I love you Indonesia. Nah di depan uh, patung obor sahabat-sahabatku ya patung obor Senayan. Iya kita akan lurus ada petugas di sub juga ya tuh lagi beraktivitas ada Bang Panin nih ya banyak yang berolahraga nih ya banyak yang berolahraga naik sepeda ada Bang Panin ada Pitsko iya nih kalau banyak yang berolahraga banyak yang berolahraga banyak yang berolahraga hmm. hari Sabtu ya ada Capital Live <clears throat> ada juga ya Kementerian Dekdikbud ya di sebelah kiri ini Welcome, welcome to Jakarta. Ada jenderal ya, direktur jenderal pajak. Ada Sudirman Gate ya, welcome Sudirman Gate. Ada juga ya di sini. Itu tuh terlihat ramai ya, ramai ramai ramai sahabat-sahabatku ya, yang berolahraga naik sepeda. Hmm. Ya, Gelora Bung Karno. Iya. iya ini Senayan sahabat-sahabatku ya. sebelah kiri saya ini Senayan ya Senayan tuh ataupun Gelora Bung Karno sahabat-sahabatku Iya, Jalan Jenderal Sudirman sebelah kiri ini uh, Senayan ataupun Gelora Bung Karno sahabat-sahabatku. Nah, beginilah pagi hari hari Sabtu. Banyak yang berolahraga ya. Ini pintu GBK, pintu ketujuh ya. Ya, welcome, welcome, welcome to Jakarta. Kita akan melewati kolong semanggi sahabat-sahabatku ya. Karena tidak boleh lurus. <clears throat> Ini kalau uh, belok kiri kalau lurus terus yaitu ke Gatot Subroto sahabat-sahabatku ataupun ke Mampang Kuningan Pancoran kita belok kanan ya Iya, ini kolong semanggi sahabat-sahabatku ya lagi banyak perbaikan ya tanamannya. Ya, hati-hati karena di sini kalau malam gelap juga. Ya, ya, ya. ya dulu dulu di sini parah macetnya ya. ya waktu sebelum ada busway ya parah macet aduh ya anak angkutan umum ini juga hati-hati agak bergelombang belum gelombang jalannya jalan Jenderal Sudirman sahabat-sahabat iya di sebelah kiri ini gedung ya, perbang-bang semua ya ada bank mandiri ada bank ya bank lain ya ada gedung plaza Central sebelah kanan nah ini yang biasa saya vlog ini ya sahabat-sahabatku di jalan sini <clears throat> ada alians ataupun Najwa Lipi ya pokoknya banyak ya di sini gedung-gedung bertingkat -hmm. welcome welcome to Jakarta ya welcome to Jakarta ini jalan Jenderal Sudirman sahabat-sahabatku oh, iya terlihat ya sebelah kiri sebelah kanan gedung-gedung bertingkat ada DR coklat eh, iya hihi awas ada bisnet ada Mids Plaza iya ada uh, eh, Indofood Tower sebelah kanan Plaza Maren ataupun sebelah kirinya ada Wisma Nusantara Iya, welcome, welcome to Jakarta ya, welcome to Jakarta. Eh, eh, my country, uh, Jakarta is from Indonesia, like Jakarta. Ada menara Astra sebelah kiri, iya, ada Epson sebelah kirinya. Nah, di sebelah kiri ya ada belokan sebelah kiri itu ke arah Pejompongan. Nah, di sebelah kanan saya ini uh, patung Jenderal Sudirman, sahabat-sahabatku. ya, dan di depan juga ya terdapat ya terdapat uh, stasiun eh, BNI City ya untuk kereta atau KRN tren untuk tren ke Bandara Soekarno Hatta Halo. <coughs> haus hmm. ada gedung UOB sebelah kiri iya ini ada penginapan ataupun hotel yang ada <coughs> Arta Motor Lestari iya nah, di sebelah kiri saya di depannya ya Grand Indonesia iya tempat mall ya Pak Plaza Indonesia di depan ya ini sebelah kiri Menara BCA Nah sini ya Bundaran HI sahabat-sahabatku Bundaran HI ada Plaza Indonesia. Ya, di sini di sebelah kanan ini Bundaran HI. Ya. Nih ikon, ikon Jakarta, ya, Jakarta ya Bundaran HI. Selamat datang. Ada Hotel Kenspinki ataupun Hotel Indonesia, ada Plaza Indonesia, ada Grand Hyatt. ada Hotel Pulman atau Pusat Nusantara. kita akan menuju ke arah kita akan menuju ke arah ini arah jalan ini ya jalan Ponogoro ini jalan Budi Ponogoro ke arah perempatan kalau belok kiri ke arah Mandiri Sabang atau ke Mall Sarinah bisa belok kanan kembali ke arah Sudirman ke arah Blok M belok kiri ke arah Sabang ya cacus, cacus, cacus, cacus. ya di sini uh, banyak ya ada smart clinic sebelah kiri ada sebelah kanan nih halte DBBD dan sebelah kiri ini kongres wanita Kowani ya ada juga kedutaan ya ataupun rumah-rumah kedutaan iya ini banyak ya orang-orang kedutaan ya negara besar di sini ada KPU ya KPU sebelah kanan ya kalau ini ada perempatan kalau belok kanan ini ke arah kuningan kita akan lurus ke arah kiri itu ke Tugu Tani bisa kita akan lurus ya ke Taman Suropati sahabat-sahabatku inilah kalau yang yang tinggal di daerah-daerah sini baru orang kaya bos jangan ngaku orang kaya sebelum tinggal di daerah-daerah sebelah sini ya ini terdapat juga sebelah kanan ya museum proklamasi Nah, ini sebelah kiri ini ya ya kiri ini Taman, Taman Suropati. Iya, untuk Taman menginspirasi inspirasi. Ntar kita santai ya di sononya berhubung ini agak terlambat nih saya ngejar waktu juga. Nih banyak kedutaan-kedutaan negara di sini sahabat-sahabatku ya. Tidak bisa sebutkan satu persatu kiri kanan pokoknya ya dilihat sajalah. Dan deh masih alami ya banyak ya rumah-rumah yang dulu maksudnya cuma dicat-cat aja. Jalan Lembang sahabat-sahabatku ya sebelah kiri ada perumahan-perumahan. Ini sebelah enak ya, nah, iya, ya depan ini ya sebelah kiri ini jalan Surabaya ya. Dulu jalan Surabaya ini banyak ya penjual-penjual uh, handicraft ataupun kerajinan ya. Tas-tas bekas, tas second ada. Jakarta, oye, oye, oye. Hmm, hmm. tadi ah, tadinya mau jalan santai malah jadi ngebut begini. Nih, ini jalan Surabaya nah, sahabat-sahabatku tuh. Dulu mah rame. Ya, kantor PDI Perjuangan sebelah kanan Cikini, ya Cikini, Cikini, Cikini, ya. Ah, di sini uh, sebelah kita kiri akan stasiun lurus. Cikini, stasiun kereta api atau tram. Di depan terdapat ya Mall Megaria. Mall bukan mall. Bioskop Megaria. Bioskop The Legend. Perempatan Cikini, uh, bioskop Megaria Cikini Megaria Ya, casus, casus, casus, casus. Dulu di sini waduh meriah banget ya. Molo Megaria. Dulu eh Molo Megaria ya bioskop Megaria ada Starbucksnya juga sebelah kanan ada Mai Bang iya ada di ada ada ada juga iya di sebelah kiri ini iya ini rumah sakit ya rumah sakit Cipto Mangun Kusumo iya rumah sakit Cipto nih sebelah kiri dari mana-mana ini sudah terkenal ya Us rumah sakit Cipto besar sekali ya rumah sakit dari pemerintah ya ada kemen oh, <clears throat> ada Taman di Ponogoro di sebelah kanannya tuh ya inilah eh, rumah sakit Cipto bila mana mencari-cari rumah sakit Cipto RSCM ada iya rumah sakit Cipto hospital dilalui juga dengan busway ya Totran Jakarta ada ya sebelah kanan ini uh, tempat kuliahan ya program Pancasarjana UI Universitas Indonesia ataupun Universitas Kristen ada sebelah-sebelahan ya. Ya luas sekali ya Rumah Sakit Cipto. Dan di depan terdapat perempatan kalau belok kiri itu ya ke arah Senen ataupun Tanjung Priuk kita akan lurus karena mengarah ke Pulau Gadung dan di depan juga terdapat ya makanan siap saji KFC ataupun di depan McDonald lampu merah Salemba dan ada rumah sakit ya rumah Belok sakit Harlus dan di depan terdapat makanan siap saji KFC dan McD ya McDonald Jalan Salemba Raya. Uh, terdapat Rumah Sakit Jenajah, Rumah Sakit Hospital Karolus kalau arah kanan ke arah Kampung Melayu Jalan Salemba Raya ini sahabat-sahabatku Nah di depannya rumah du duka Kalau lulus ada Starbucks rumah duka ya tempat orang mayat. Iya e rumah sakit Si Karolus. iya ini eh, jalanan Salemba Raya sahabat-sahabatku ya ya ada juga iya Bang Bukopin Syariah ada juga ada juga iya buat ya Starbucks ya kopi-kopi Starbucks ada Toyota iya showroom ada Bang Maya pada Nah ini kalau lurus ini lurus ini ke arah Kampung Melayu sahabat-sahabatku ataupun ke Jatinegara kita akan belok kiri iya, iya. atau ke kalau lurus ke arah ya beginilah uh, Jakarta Jakarta dulu sama Jakarta sekarangnya berbeda biasa Aduh, ada juga di sini tempat pengisian eh, bahan bakar BBM. ini Nih arah ke Jalan Pramuka sahabat-sahabatku. Biasanya kameranya saya sorotinnya ke taruhnya sebelah kanan saya sengaja nih sorot sebelah kiri ya biar bergantian sini banyak ya eh, warteg-warteg uh, ataupun ya ada hotel nih DC Hotel DC Hotel tuh ya kalau mau nginep ya diskon 30% nah, ya ini Hotel Cristo Grande ada stasiun keramat sahabat-sahabatku ah, iya, iya. iya. ada pula di sini ya uh, Grand Karya ya Grand Karya ya tempat mebel-mebel dan sini ada ruko yang dijual juga ada ATM juga iya ada rumah makan Padang ya dan sebelah kiri ini ada rumah sakit Eva Sari sahabat-sahabatku ada DAPM kantor PM ada Hotel Puri Mega sahabat-sahabatku ada JNE Express ada iya buat ngopi nih ya ngopi kafe kafe kafe ya ada Indomaret ada Alfamart nih ya ada Sentra Astra juga ya dunia bola ada juga ada sentra Aljain aja iya ada tempat cucian motor apa mobil kerewes iya jalan pramuka ini sahabat-sahabatku ya ada tempat pengisian bahan bakar ya ada showroom Hyundai halte bus pramuka kali ya ya oh nih tempat kuliah Lia di depan eh, terdapat ya pertigaan kalau belok kiri ini ke arah Senen atau ke ke Capang Cempaka Putih sahabat-sahabatku kita masih lurus ya di sini ada Masjid Al Mutakin ini komplek TNI AL ya perumahan ya angkatan laut ya bila mana mencari-cari alamat kan gampang lihat di video saya daerah mana Jakarta mana jalan apa halte busway Pramuka lagi direnovasi nah di depan ini halte bebas kalau sebelah kiri ke Tanjung Priuk ya kalau ke kanan ini ke arah Cililitan ataupun ke arah Pancoran sahabat-sahabat ataupun Kampung Rambutan kita lurus nih ke arah Pulau Gadung nah, bisa lewat tol juga tuh belok kiri langsung bisa ini jalan pemuda sahabat-sahabat gua ada showroom bengkel Toyota ada JNE eh, eh, eh, ya ini masih banyak perubahan-perubahan asli di sini Jalan Pemuda sahabat-sahabatku ada Universitas Borobudur ya ada Hotel Makon ya cuma 175.000 ada Kebuli Abuya iya ada makanan siap saji McD ataupun McDonald dan ada juga uh, sel ya bahan bakar sel adanya ayam gorengnya Nyai Suharti ya ada eh, BBM juga ya Pertamina eh, ada UGD ya UGD mata spek ya buat Iya ini halte bus sekolah sahabat-sahabatku ini uh, apa lupa mengomong ya perempatan Mega sahabat-sahabatku ya hmm. Iya lanjutkan ini ada ya ah, ah, pusat ban ataupun ini dan lo pada tok-tok ramas ada makanannya ada pinaya atau kopi ya ada pospol juga sebelah kiri ini Nah ini di depan ini sebelah kiri ini uh, gor ataupun gelanggang olahraga ya Allah itu terjadi itu mobil ya mobil oh ya ini halte bus Transjakarta Velodrome banyak ya pada berolahraga di sini dan di depan eh, terdapat ya di depan terdapat eh, perempatan Mall Arion kalau belum ngopi ya susah amat mengomongnya ya kurang baca ya oh. lanjut cas cus cas cus cus eh, ore ayo enak nih kayak star mau balapan aduh oh, pada pada kaku yang di depannya Ya, terdapat juga sebelah kiri uh, eh, Pisahat ada warung Ampera, ada teko bebek kaleo, iya cactus. Ini jalan raya Pulau Gadung, ada The Harvest sebelah kirinya. Iya, lanjutkan. Ada nasi kapau pemuda. Iya, ada ban radial ya, Karwes. Ini di halte Pulau Asem, sahabat-sahabatku. Iya ini terdak kalau ini malam enak ya buat ada buat ini makan-makan di sini ya ada BKB eh, bebek nih <laughs> ya BKB bebek nih. ada warung Mak Dower ya warung Mak Dower ada yang lagi bikin ngeplok juga iya ada masakan Padang sederhana Mada martabak ini halte layur sahabat-sahabatku. la di sini sebelah kiri terdapat juga ya hotel ataupun penginapan Red Drop Iya, iya. Nah, ini Royal Resto kalau malam iya. ramai. Dan sebelah kiri ini ini Rumah Sakit Medika Antam ataupun Antam Logal Mulia. Kita akan lurus, iya. Nah sini halte tugas ya atau perempatan tugas nih pintu masuk mau ke arah Pulau Gadung ataupun PT Jeep kawasan industri kalau belok kanan ini ke Bekasi sahabat-sahabatku Pasir Timur Nah ini uh, kawasan industri Pulau Gadung atau PT Jeep ini sudah masuk ke kawasan industri Pulau Gadung atau PT Jeep kalau dulu ramai sekali di sini ya kawasan industri Pulau Gadung ini PT Jeep tempat gudang-gudang pabrik lokasi di daerah sekarang uh, tidak begitu ramai, sudah banyak yang kosong kalau jalannya ramai jalanan sini karena uh, ini pusat ini ya pusat per ke, ke perkampungan sahabat-sahabatku Nah kita akan coba muter lagi ya ke arah sebelah kiri nih review ya review yang kemarin nih kita akan putar ya. Ini jalan ini kawasan industri Polo Gadung sahabat-sahabatku ya. Untuk pengenang mengenang masa lalu yang pernah tinggal di kawasan industri Polo Gadung biar tahu jalan juga biar tahu jalan PT Multimas sebelah kiri hmm. Nih eh, kita ke Jalan Rawa Bali, Pulau Gadung ya, ke Jalan Rawa Bali. Iya. PT SAI ya kalau mencari PT SAI ya ada area-area sebelah sini sebelah kiri sini daerah ada ini ya gudang-gudang eh, uh, persabunan sahabat-sahabat gudang Johnson sebelah kanan di depan ya terdapat pertigaan kalau belok kiri ke Cakung dan ada ya uh, ini tempat pemadam ya belok kiri ke arah Cakung ke anu lurus ya belok kanan ke Pambuaran atau jalan Pulau Ayam kawasan industri Pulau Gadung ataupun PT Jeep seperti ini ya untuk mengenang ya menang masa lalu yang pernah bekerja di daerah kawasan industri Pulau Gadung ada Pacific Logistik iya sebelah kiri ini banyak-banyak yang kosong ya oh mobil ngebut-ngebut gue jatuh lo mobil <laughs> ntar kita cegat ya di depan mobil tuh Kibit ya, member of Astra iya ada ada yang masih beroperasi dan ada juga yang kosong Arsenal Nobel iya ya terdapat juga ya ada pospol pusat polisian dan ada juga traktor Nusantara sebelah kanan kalau pagi eh, enak ya udaranya pagi enak kalau siang panas guys ini di depan ini sebelah kiri ini ya, Yamaha ya PT Yamaha PT Yamaha sebelah kiri kalau blok kiri itu banyak juga ya ada PT Astra juga PT Sinco Lansek Indonesia iya ya Nicholas eh, sepatu ya ataupun ban bal eh bal bola hmm. ini gudang ya gudang perminyakan gudangnya banyak ya gudang-gudang di sini ya gudang perminyakan oh thank you thank you thank you for watching thank you kita cari kopi I like kopi ya yeah. like kopi like kopi thank you thank you thank you thank you for watching terima kasih semuanya semoga sehat selalu dan sukses selalu I love you Jakarta main hmm, kopi alhamdulillah Jakarta, ada tukang kopi Indonesia. I like I like Jakarta, my country eh, Jakarta is from Indonesia. Kopi hitam. I like. Yuk. Ah, di kopi, bungkus kopi, aja ya. Eh di gelas saya tar dulu sono. Thank you for watching, thank you for watching, thank you hatur nuhun, thank you terima kasih. Kopi Kopi ikut bersama saya keliling kota ya, Jakarta. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih, terima kasih. Thank you. I like kopi.